дар наздикии дар шаҳри хуҷанд метро сохта мешавад инак пахши мустақим аз ҷои сохтмон худатонро муаррифӣ мекардед ман бив далир директори оо тестестрой мо имсол ба нақша гирифтем ки аз хгу то панҷшанбе метро созем бисёр нияти нақс ин сохтмони метрои шумо соли чанд ба итмом мерасад худо хоҳад соли 2067 мо ба нақша гирифтем ки тамом мекунем ехти ин ягон хеле ки пештар солошаем ту сохтмонро итмом барасонда мешавадми якун э, гапи роша савол маъма неди ҳозир ма як коргаре ҷеғ занам абду ҷибаабо арес абед ми не абед не ю ино пустосиам аз соли дуҳазору шастаф пештар сохта намешудаасти метрои гуфтосиям кадом пештар ма якта худам кокадосему максимум як рӯз ду рӯз пеш мешавад халов э. раҳмат